хатар лаънати модар се тало дер карда истодааст сакалтуи курнамакро дар куҷое хобаш бурдааст хайр боз ту абла баъзан вақт тарафи вайро мегирӣ а ба ман че раве ben kazanayım. Sen istiyor da kızı ol. Zapiştiden al. Darlana, kurnama, amigo sonra duzita mekhoski, baokin nadarovat, darberun guzoshti. Шунун заломатки. Тиру ту дантона. Ба халқа чуру рава. Бигу. Ин чи хола? Охир. Ман ҳезум чини рафта будам. А дар лаънат. Хурнамат. Ахмақи пойлуч садқаи нони гарму ҷои нарми ман шавӣ арбо тенҷӣ аст ин курнамакро билед чӣ кардааст оши маро мехӯрад нони маро мехӯрад пӯшоки маро мепӯшад ҳақ ҳастӣ мурдаи модарашро ҳам ҳаматон медонед ки ман гурондам имрӯз рамаро ба сари худ гузоштан убаш бурдааст кори худ накард ин шишак дар ҷари афтода маъюб шудааст маъюб магар ман ҳақ надорам ин ҷавонмаргро бизанам ҳақ ҳастӣ ҳақ доред не زدن اون طرف ایستر با کشتن هر دوران یعنی یک از صد این خیل بهتر است اکنون چوره این کار رو خودی شما یام بینه Thank you. инро бине чӣ кардааст бечураи кӯдакро қариб куштааст рост хайр писарам зарар надорад зарар надорад як порча намади сӯхта баста шавад иншоаллоҳи таъоло ҳамааш хуб мешавад рост писарам ту бадшаҳӣ кардӣ нодонӣ кардӣ ин шӯриши арбоб аз дилсӯзӣ аст ро ҳушьёр шав одам шав мегӯяд моли муъмин хуни муъмин гуфтам фаҳмидӣ як бор беатлӣ кардааст бубахшед рост рост аз хурдон гуноҳу аз калонон бахшиш гуфтам ҳақ аст рост аз талаф шудани гӯсфанд ҳам ғам нахӯред ин ҳам рост илоҷи он осон аст ба ҳамаи мо маълум аст ки одина аз шумо қардор аст рост ин гӯсфанди талафшударо ҳам як чиз нақд карда و در بالای همان ها حساب میکنید فکری خوب راست اگر عمرش باقی باشه، خدمت شما رو کرده همه هایش رو ادا نموده شما رو راضی خواهد کرد این هم درست وقتی نماز هم شد اکنون ما میرویم بله، شما ده ту ҳам дар инҷо роз наи ра ба хонаи бибиятра табобат карда биё ба ту се рӯз муҳлат фаҳмидӣ ра агар панҷ дақиқа аз назди ту золим маро раҳо кунад медонам чӣ кор кунам мардум ҳамдиёрони азиз маро маҳзур доред нону намакатонро пиҳил кунед роҳ ба се дуру хатарнок аст кӣ медонад чӣ мешуда бошад модар ҷон модар модар ҷон охир ман ба ин азобу уқубат умр ба сар бурдан наметавонам набераи ҷуно чигара اگر شد و از این راه پرخوف و خطر بر نگردی منی کمپیری فرسوده بی و کویرا که میگویم مادر جون مادر جون مادر جون <laughs> Şöyle yapayım. Böyle. Bakayım. Dikkatli olun. Doğru mu?